saluton cara e mi attendas la momenton kiam mi lancios la videon pri Francesca da Rimini en Esperanto case la internazia tango Honore alla virina eraitoi kai do attendo con me estas extraordinara anto medito cione ciò Saluton cae bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodiau mi volas legi kai mediti con vi sur la lasta paragrafo quio aperas en pagio 312 la lasta paragrafo de la tractagio Essenzo cae Estontezo ne besonante rigardadi cion diras au faras aliai, ciu povas alporti sian stonon por la crescanta construo. Nenia stono perdigios. Nenia laboranto tie ci dependas de la alia, ciu povas agadi a parte en sia sfero, lau siai fortoi. Cai, iu pli da laborantoi estos, tiom pli rapide, estos finita la granda construo. Carae civi, la hodiaua el tiro estas tre interessa mia opinie, char gi donas practican exemplon pri cun laboro por iu comuna zelo per cun ordigado de faca aliro al celo, char ciu laboras en sia sfero, cae ne gravas la quanto, sed male gravas la qualito de la laboro. Cae mi demandas min, ciu ni applicas citiun principon al nia esperanta laboro, au male ni foie preferas aliaen voioin. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel cian, antauen, sen fine.